como médico, diagnostica e trata a depressão psicótica. O diagnóstico da depressão psicótica é feito principalmente pelo histórico dos sintomas relatados pelo paciente, sua convivem com ele. Outro tormento. Tormento. É a depressão psicótica deve ser diferente da depressão não psicótica. Além dos antidepressivos, deve incluir também os neuro vítimas e os antipsicóticos. Se a depressão não melhorar com as medicações, deve-se apelar para o eletrochoque, em que uma condição é provocada pela passagem de uma corrente elétrica através do cérebro. Poeiras o choro, tanto melhora Os sintomas depressivos, como os psicóticos. O paciente deve ser vigiado com relação às ideias de querer se matar. Isso é uma possibilidade real nesse tipo de transtorno mental. Transtorno mental. Pacientes com depressão psicótica têm aumentado a chance de transtorno de falar, pelo que devem ser monitorados de uma virada na mica. Em alguns casos, os doentes devem ser hospitalizados para reduzir o risco de danos para si e para outros.